Gros à euh, une à 1 h porte-maillot. Ça tourne mal. J'ai eu une coupe ici quand j'étais petit. Une coupe de judo. J'ai jamais fait de compétent. Je suis champion de l'arnaque. <laughs> C'était une coupe de mérite. Que la coach a remetté à un judoka en fin d'année. Et l'année c'était WAM. Et ça venait d'ici. ça existe ça comme marque Sachs? Sachs. J'ai jamais vu. Manifestement, c'est un 50 cm3. Pas si t'as des connaissances d'autres marques comme As euh, hors du commun. Mais là en commentaire, j'avais vu Yamazaki une fois un bon mélange entre Yamaha et Kawasaki. Mais c'est une vraie tout. Hein. Bluffant. Mets-moi en commentaire les marquer. que tu connais comme ça. Je pense que je vais avoir plein de surprises. Qu'est-ce qu'ils font chier avec leur club peux pas te retenir un peu Au début là, quand j'ai commencé à rouler avec ma moto après avoir eu mon permis, je prenais le périph euh, plutôt le soir souvent. Et euh, j'avais des trucs qui explosaient des fois sur le sol. des mini, des espèces de mini feux d'artifice je comprenais pas trop ce que c'était, je faisais pas gaffe. Jusqu'au jour où j'ai capté qu'en fait c'était les les mégots des mecs qui fumaient et qui lâchaient leur euh, je sais pas comment t'appelles ça là le bout de la clope qui se consume tu vois les cendres merci et euh... putain j'ai trouvé ça hyper dangereux en fait imagine euh, ça tombe sur le fut Imagine, euh, je sais pas, une flaque euh, d'essence, enfin je sais pas, c'est complètement... Euh, j'avais jamais trop réalisé, j'ai toujours trouvé ça nul de fumer au volant, tu vois. Mais j'avais jamais trop réalisé ce genre de truc. Et C'est en moto et j'ai vu des trucs exploser au sol. Bah, ça fait bizarre. Voilà, c'était la fin de l'histoire du Père Castor. n'importe quoi ce qui vient de se passer là. Moi j'ai pas été hyper propre mais alors là... Ça a cogné dur là. un mec par terre allongé. Du monde autour faites gaffe sur le périph' sans rire. Euh. J'ai bien l'impression que ça bougeait plus des masses. Euh. rage, à euh, 1h30, porte-maillot tourne mal. ça va bien tourner en fait. Tu as compris le jeu de mots Tu as compris hein tellement surpris, j'ai même pas eu de mots. Ah, cette chaîne que je viens de voir, c'est bien ce qui me semblait. Ça a rompu. truc que j'ai évité sur la route, en fait, je me suis dit, tiens, ça pourrait être... Et c'était bien ça, c'était une chaîne. Il y avait le moteur à droite. nuit noire. J'ai l'impression que mon plein phare il change rien du tout.